Mendeley permite el uso de carpetas para organizar las referencias y documentos que vas añadiendo a tu biblioteca personal. Puedes crear carpetas a través de la opción New Collection. Escribe el nombre de la carpeta, presiona la tecla Enter y añade las referencias arrastrándolas desde All References. También puedes seleccionar las referencias en All References y en la opción Organize hacer clic en una carpeta concreta para incorporarlas. El hecho de introducir una referencia en una carpeta no significa que desaparezca de All References, que es donde están todas las referencias de nuestra base de datos. Por esto, si eliminamos la referencia de una carpeta, esta continúa disponible en All References. Para eliminar una referencia de una carpeta, tienes que seleccionarla, hacer clic en Organize y seleccionar Remove from Collection. Desde este momento, la referencia seguirá en All References, pero no asociada a esa carpeta. En cambio, para eliminar una referencia de tu biblioteca personal, simplemente tienes que situarte sobre ella y con el botón derecho seleccionar la opción Delete Reference. Esta referencia permanece en Trash hasta que decidas eliminarla definitivamente. En Mendeley, los grupos privados permiten que sus integrantes compartan referencias y documentos. Los grupos se pueden crear desde ambas versiones, escritorio y web. Para ello, haz clic en New Group, escribe el nombre del grupo y presiona la tecla Enter. A continuación, con el botón derecho del ratón, selecciona Manage Group. En la pantalla siguiente, haciendo clic en Invite Members, puedes invitar a las personas que deseas que formen parte del grupo. En el próximo vídeo veremos cómo se cita y se genera la bibliografía al final del trabajo.